Ось отакий бак. Сюди хочу на на 300 літрів. Сьогодні купили ціна 1780. Цей бак. Сам по собі не тяжовий. Давай покажу де він буде. Ось тут. Ось так. Ось так буде бо. І ми. Нормально буде. Ось. Ось так. Тут я зроблю під нього креплення. Сидбах. Отакий, короче такого типа бак, я думаю, буде нормально. І дядь Саня закінчив корита. Ось здорове корито, що він зробив, це вчора Віка вже покрасила. А ось маленьке, що він доробив. Отак. Ну, а те я вже показував, тому просто не не покрашене, теж таке. Ось із за тих кусків, що я давав йому із е, порізаної лісниці із ступенек. Ось отакі корита. Оце одне корито сюди для щелевого сарая з головою хватить. Ось, покажи. Бо казала, що дядь Саня чи він зробить і корита. Ну дивіться. Все отак ось поробив, поварив, все отак, ну все чітко зробив. Ось з цієї сторони. Все попроварював повністю, всі шви, все з полошняком поварив. І отлично. Його одного хватить отут якраз на 20 штук. На 20 голов пойдет. А если я так прикидывал по корму, ну сюда э, в районі ну в районі десь 100 килограмм влізе корма. То есть у мене одна мішалка робить 50 килограмм, от дві мішалки сюди влізе 100 килограмм. Е, на 20 штук 100 кг, я думаю, хватить на пару днів. Ну я плюс-мінус, я точно не вважав, у мене записи є, скільки вони в день з'їдають, в якому возрасті. Ну як, приміру, що засипав, мені навіть на день хватить насипати утром і все, а на наступний день опять утром насипати. Мене і так устраює. Я просто кажу, що одного корита хватить з головою сюди. Якщо вони будуть відкриті, без перегородки, то одного хватить. А це Оце корито і те. Те в мене там на будущем теж є плани. Якщо все дасть Бог нормально буде, то теж зроблю. Ось вчора Віка ну, покрасила вона вчора красила корита і покрасила перегородку, що я зробив. Оце все із кусків. Куски арматури в мене були і куски профільків тих, що я купив. Вона теж їх покрасила, так все вийшло. Я зробив отакі штирі, просто заносиш, повсовав, ну типу як там трубочки приварені. Зараз покажу як вона ставиться і далі покажу це по сараю. Вот так получается. Заніс її і в пази вставив. І входив ну, в трубки. А тут просто болтик якийсь прикрутить, щоб вони не піднімали тут. І так само отут. Также вчора покрасили цю двері. Віка покрасила цю двері. Що я поробив? Замазав тут угол був відпавший. Там он вивав, воно було, ще Сашко замазав, але ну, не домазав, бо випадало, я вчора домазав. Той угол теж з клеєм хорошо замішав і зробив той уголок. І також тут зробив проход. ще не висохло, але ну, сохне. Тобто проход повністю замазав. Все позамазував, ці дверки вже теж робочі. От, пожалуйста. Оце виходить сарай на 20 голов. 20 голов від корма. І сарай, де не треба убирати. Тобто вони тут ходять і мене оце що саме більше утішає те, що не треба убирати. І тут аж так само ця я зайшов і закрив за собою. Все, отак виходить. Це більше відділення. Тут виходить я взяв е, там 2,20 ширина, а тут а, тут не пам'ятаю точно міряв не пам'ятаю, коротше. Ну, коротше, трошки шире. Щоб в мене зараз два різних покоління, різниця в них 20 днів. Цих, що старших сюди, їх 9 штук, а цих, що е, менші, їх 11 штук сюди. Ну і так недільку побудуть примірно. І потім я оберу цю перегородку, вона в мене сйомна, і все, хай всі будуть на одному кориті. Корито буде там стояти. Те здорове коричневе. А пока временно туда прикручу корито до щелевых і все. Ну, для малих. А потім вони знюхаються за недільку, беру перегородку взагалі і хай буде. А потім, уже як, допустим, під Новий год останеться там скільки штук здорових, а мені нову партію треба 20 штук. Я 20 штук сюди загнав у більшу, а в мене тут штук 5-6 жде своєї очереді на м'ясо. А ці підростають, їм тепліше буде зима. І потім опять перегородку убрав, все, ці 20 штук на вольному виголі. Ну, тобто планую так. Що мені зараз залишилося доробити? Зараз на даний момент буду прибивати сюди пінопласт, утеплю фронтон 100 мм пінопластом. Він в мене є в налічі, тобто мені купляти нічого не треба, грибки я вже купив. Це зробити, потім вокруг витяжки обіб'ю типа як окантовочку з бруска теж треба буде покрасити, щоб не сиріло. Бо вдруг вода буде капати, конденсат, щоб не втекло по потолку, як в мене в тому сараї теж така ошибка була. А втекло на брусочок і капало вниз. Ну коли буде сильний конденсат, допустим. Зимой. І а, ну бак, бак уже куплений. Бак закріпить. Сделать для бака рамку закріпити. І з бака піде трубочки, вода. Ось сюди одна паївка двойна і сюди одна двойна регулюємо. Ну і все, і можна запускати буде. Якраз так як я і хотів, зараз мух уже трошки починає меншати. І то ще з недільку мух буде менше. І я думаю будемо запускати сюди. І все. Також ми відбили, де буде іти окантовка нижня а вверху все по білим. По білим це, по білим, ну я не знаю, там пінопласт так білий. І за білим тут, де фронтон вже замочили. І звісно вона замочена у відрі. Вже все готово. І також я повибивав угли, де повипадали учора тут. Отут дуже багато було вночі, не висохло, товстий слой тут поробив і тут поробив, теж угол зробив. І виходить, ось я виходжу. Получається ось. Я відкрив. Двері, бо вже двері на ніч може і закривати треба. У нас е, ночі плюс 8, тобто вже прохладненько. Двері відкрив, вони не виходять. Я ага, тут заглянув, що тут так, тут в кормушці, к примеру, є. Оці здоровій, а вона здоровенька. І тут в маленьких заглянув, тут кормушки, ага, є. В кого нема, зайшов, додав. Перегородку. Я дверки, я спочатку думав від дверки зробити, зробити перегородку, типа більше трошки, щоб е, в дверки.